不能搞。 这记录仪啊，嗯，这，啊这这边是什么？还有拍照呢？不是，就是录像，这录像。啊，下面那个是录音。哦，录音。我我看两两个小屏幕儿。啊，那个是屏幕，是给人看的。 直接看一眼。那么久啊！ 不能搞。